biz iymoni butun pokiza xalqmiz bunaqangi anduhlarni g'amlarni bobokalonlarimiz nimalarni ko'rmadi deysizlar ocharchilikni ko'rdi qahatchilikni ko'rdi yo'qchilikni ko'rdi urushchilarni ko'rdi bunaqangi dardlarni ko'pini chekdi har bir narsani vahma qilmaslik kerak sal daryoroq bo'lishi kerakda to'g'ri endi bolalarni hammasi uylariga bordi ota onani bag'riga bordi aka ukani bag'riga bordi opa singilni bag'riga bordi kechqurun o'zini kitobini o'qib darsini tayyorlab o'sha yerda ham bo'sh turmasligi mumkin inson doim nima bilandir shug'ullanib turish kerak hamma narsa bir shunaqa bo'libdi deb vohima qilmaslik kerak vohimani o'zi tagida endi bizga o'zi olloh sabot matonat iroda bergan har narsadan qo'rqqanga deydi qo'sha ko'rinadi degan gap bor bas shunday ekan qo'rqmaslik kerak ota onani qaramog'ida jon bolam ko'chaga chiqmagin deydi uyda darsingni qilgin deydi kitobingni o'qigin deydi to'xta deydi hovlidan chiqmasdan mana bu joyni chopib qo'ygin deydi qishloqda bo'ladigan bo'lsa demak o'sha yerda hamma ish muhayyo masalan tohir malikni odamiylik mulki kitobini bir o'qib chiqsa yomon bo'lmaydi masalan muhammad alini mana sohibqiron anvar temurni to'rtta farzandiga bag'ishlangan kitobi bor ahmad lutfiy qozonchini payg'ambarimizni tug'ilganidan vafot etganlarga qadar tortgan azoblari anduhlari ana shularni o'qib chiqsa bu ham albatta foydadan xoli emas teatr bugungi kunda ishlamayapti lekin yangi spektaklni tekstlari bor har kuni shu so'z yodlash bilan ovoramiz biz kinoni ishlari bor kinodagi so'zlarni bir ssenariyni o'qish bilan ovoramiz mana shu yoshga kelib ham uyda bir soat tinchimaymiz kitob o'qiymiz o'shanga oid agar biror joy rolda biror joyda oqsasak o'shanga oid kitoblarni o'qiymiz yana o'zimizni xatolarimizni bilamiz o'sha yerda uyda qaytaramiz bu hammasi ish teatrda bekor o'ttisga berdida bizga ta'til berdi deb xafa bo'lmaslik kerak hozir ish teatrdan ko'ra uyda ko'proq ishlayapmiz hozir